आप सुन रहे हैं पिंटू कुमार को एक तेरी याद में ऐसे ही म्यूजिकल गाने सुनने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल एक तेरी याद को सब्सक्राइब जरूर करें पिंचू भाई की यादें पिंचू भाई की यादें पिंचू भाई की यादें पिंचू भाई की सुन रहे हैं पिंटू कुमार पिंटू कुमार शाहनगर पिंटू कुमार सुन रहे थे पिंटू कुमार को दोस्तों अगर आपको मेरे गाने पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे चैनल एक तेरी याद को सब्सक्राइब करके रख लें और ऐसे ही म्यूजिकल गाने लाइफ टाइम सुनते रहें ये चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है